И вот здесь опитают белочки. Еще одна. Еще попытаюсь ближе подойти, но она убегает. Белочки тут такие. Слишком не подпускают. Конечно, тут куча всего. Куча опасностей. Туристы. Тут куча опасностей. Туристы. Кошки. Кошки.